Bastou um único dia em Palawan para entender por que esse arquipélago das Filipinas entrou na rota do turismo internacional. Só que como todo lugar que cai no gosto dos turistas, né, acaba cheio e concorrido. Então, quando a gente soube que existia uma expedição que ia de barco até as ilhas mais remotas de Palawan, longe dos roteiros convencionais, a gente não pensou duas vezes e embarcou nessa que seria disparada uma das melhores viagens que a gente já fez aqui na Ásia. A tão aguardada expedição começou em Coron, onde a gente encontrou com o resto do grupo e com a equipe da Tal Experience. boy, I'm born in Palawan. Welcome to Tao. A Tao Experience foi fundada há pouco mais de 10 anos e vai muito além de uma agência de turismo de aventura. É um projeto social que emprega por volta de 300 pessoas e dá apoio às comunidades mais isoladas do arquipélago, né, que são muito afetadas pelos tufões comuns ali na região. E por outro lado, para nós viajantes, Natal oferece uma oportunidade única de conhecer praias e ilhas inacessíveis ao turista normalmente. O que significa isolamento total num paraíso quase particular. Então foram cinco dias sem ver Viva a Alma, além do nosso pequeno grupo e das pessoas envolvidas no projeto. das partes mais gostosas dessa experiência foi entrar no ritmo da natureza. Nos acampamentos, o movimento começava naturalmente com o raiar do dia. Aos poucos o pessoal ia deixando as barracas, aí dava um primeiro mergulho, Enquanto isso, um café da manhã delicioso ia sendo preparado na praia. Tudo sem pressa, sem hora marcada. Parecia meio-dia, mas quando você olhar não era nem 10 da manhã. O tempo ali se arrastava, no melhor sentido da palavra. trajeto de barco é determinado dia a dia, de acordo com as condições do mar, e o destino é sempre um acampamento diferente. No caminho, pausa para refrescar a cabeça e para o snorkel. Porque, no fim das contas, os corais eles são muito preservados e cheios de vida encontrar também alguns naufrágios, todos bem decorados e coloridos. E aí, vez ou outra, nosso barco cruzava o caminho com alguma praia deserta. E a gente aproveitava para esticar as pernas e mergulhar mais um pouco. Era impossível ficar seco. Mas acho que talvez o momento mais aguardado por todos era a hora da comida. Tudo orgânico, fresco, feito na hora. Tinha peixe, frutos do mar, salada. Cada refeição uma surpresa. Um banquete simples e delicioso, como tem que ser. Para mim, a alma dessa expedição foi a simplicidade. E simples não quer dizer tosco, não. Simples, eficiente, bem feito, feito com coração. Tanto que foram cinco dias sem internet, sem chuveiro, sem ar-condicionado e ninguém ali naquele barco parecia se importar com isso. estava ali, estava no mesmo clima, sabe? A fim de se conectar, contar história, interagir com a tripulação e desacelerar. No último dia, conforme a gente se aproximava do destino final, outros barcos começaram a aparecer. E aí bateu aquela melancolia, sabe, do, do fim da expedição que se aproximava cinco dias foi muito pouco. Eu teria ficado muito mais tempo ali naquele barco, naquelas ilhas. Arildo recebeu a gente com uma chuva daquelas boa para refrescar a cabeça do sol. E assim, de alma lavada e muito feliz, a gente se despediu de Palawan com uma última dose de adrenalina naquele aviãozinho debaixo d'arco.